¿Qué es el número áureo? El número áureo son los dígitos de una proporción. Los griegos estaban tan familiarizados con esta proporción que la llamaban simplemente la sección. Platón consideraba la sección áurea como la mejor de todas las proporciones. Desde los griegos hasta ahora, la sección áurea se ha usado en el arte y en la arquitectura para lograr equilibrio y belleza. La proporción áurea también es conocida como relación phi y puede verse hoy en día en multitud de diseños, en la medida de las tarjetas de crédito, en cajetillas de tabaco o en la Torre Eiffel. Encontraremos el número áureo si, por ejemplo, dibujamos una estrella o pentáculo. Luego, escogemos una de sus líneas y la dividimos en dos por donde se corta. El número áureo es la relación entre la línea completa y el segmento mayor. Lo curioso es que la relación entre el segmento mayor y el menor es la misma, el número áureo. ¿Dónde encontramos el número phi en el cuerpo humano? Si medimos las proporciones corporales de los individuos de una población y las comparamos con las proporciones de los modelos que vemos en la publicidad, estos últimos coinciden mejor con el número phi. Está comprobado que el cuerpo de una persona es percibido como más bello cuantas más proporciones áureas contenga en su anatomía. El número áureo es la belleza, la perfección. Sin embargo, ¿está relacionada la simetría y la proporción perfecta con el atractivo? ¿Es necesario ser perfecto para tener éxito delante de las cámaras?